saluton mi estas tiu kiu nomiĝas mi estas klaronta al vi kie demandi en solareolo por fari demandon en solereolo ni metu la subjekton ĵus post la verbon ekzemple signifas mi trinkas kaj mi Signias: ĉu mi tringas? signifas: Cine volas kaj signifas ĉu ci volas? Signias: la homo trinkas. ĉefas ĉu la homo trinkas mi mm.